التكوينه اللي التكوينه بعد في خمس شهور حنا نعيطوا على الدوله من الشهر الاول الخامس ما دارت لنا حتى حل حتى يديروا المكح من الصغار مساكن